मैले परिकल्पना गरेको विश्व हिंसारहित विश्व सर्वधर्म समभाव भएको विश्व शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा प्रत्येक व्यक्तिको पहुँच भएको विश्व मैले कल्पिए चाहिँ विश्व भन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आवश्यक परेको ठाउँहरूमा न्यूनतम सुविधा भए पनि पुर्याएर मद्दतकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो आशा हो